Fala é galera, mais canal, estamos tá mais vídeos do mais I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. no, trust me, não, sério, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. Grande mesmo. So many friends. Muitos amigos and even my own son are still out there. lá. If anyone can bring Se alguém consegue resolver isso, e você, será a atração que sua cidade ajudar E você ainda ajuda um velho amigo. Isso, encontre-se nas docas. Espero que você esteja pronto para caçar um monstro. Note, Titi Charlie, Vamos caçar Titi Charlie. Ok, agora vai começar a carregar o mapa. Eu já joguei, então acho que eu já vou ser mais ou menos. Eu nem zerei ainda, eu comecei um, um, um jogo... Yes, assim, sir. They call Isso aí, chamam eles de Charles. Metade de trem, né? metade aranha, gigante em capeta. Estamos planejando a morte de algum tempo e temos quase Só algumas pessoas por conta ainda lugar e passar tarefas simples. <laughs> yes, Isso dá boas-vindas à ilha onde os mineradores cavam os Charles isn't the only thing to fear around here. A aqui. There's a train shed at the top of the hill. de trem no topo da colina. One of the train operators um dos operadores de trem foi morto so his old engine should be in there. Então a velha deve estar lá. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Será? Conseguimos? Será uma ferramenta indispensável na nossa jornada. Stay close. Fique perto, não queremos ficar expostos por muito tempo. Vou correr atrás do mesmo, filho. Vem, corre, hein? Rapaz, esse velho tem mais fã que eu, né, Jesus Cristo, pai amado. Eu vou ler tudinho. Ah, shucks, que droga, tá trancado. Not to worry, we can still Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. There's a small shack up the path that might have a key inside. Caminho pode ter uma chave Take dentro. This map. I just marked Pegue the location este mapa, acabei de marcar um See local if the there, Veja se a chave está lá em cima. Here. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Porque tá aí. Uh, está, está aqui, vamos marcar Já está lá. Ok, gente, então a gente tem que pegar a chave. Eu já sei disso e eu sou cego demais, né? Eu vou pulando. E o inventário? Aqui está a chave. <laughs> Good on you! Looks like you found it! Open up that door and ah, lead the way! E mostre o caminho. 100%. Hey, that's what I'm talking é, about. É, ei, é disso que estou falando. She's an oldie but a goodie. É uma lata velha, mas é, I'm going to é inspect the trains. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Não, você dá uma olhada dentro e o que temos que trabalhar. Ok. Hum, hum, boa. celular aqui, né, gente? Tem, não, mas... Olha tanto. E vamos lá. Então vamos lá, gente. Hum, vamos lá. Ai, velho, que do coração, Jesus. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Bonito. Mas sua vai está That gun you were looking at wasn't Aquela on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. we can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? gente faz? Não, não sai pra porta não. parede. baby! We're coming for you, Charles! Do you hear that? It's him! It's him! Get the gun! Isso aí, tem vários tosse. Vai fácil. You'll need to do more Você precisa fazer mais aí que eu achar. Mas sim, eu, mas eu não tenho. Tenho que estudar. Eu gosto de jogos. The eggs. Find my son. Ih, morreu, velho. Vamos lá. Vamos lá monstro que ele tá gigante. Ih, já tem um peso pra gente tirar. Vamos lá.

少少。 വരൂ Look, kid. I know you're supposed to warn got some luck here. Boa! Oi, Cristiano, quanto tá três transmissor? well! Fancy fingers here got the chest unlocked. <laughs> uh, there are... The monster hunter. This is we believe dispersed our th- there's an a. Here's the aqui e estamos pedindo para senhor Warren visite, visite o local da mina do sul. O quando antes para nossas mais instruções. Eu direi essa visão da equipe. Legal. temos aqui. should Shouldn't be here! Exatamente, né? Calma, meu filho, calma. Calma, meu filho, calma. Você não tava nessa direção não, caralho. Olha a boca. Corre que eu vi estão na panela. Pô, mas não são os Thank you. my goodness, the others actually convinced me. So myself, although now it's a daydream. Agora não dá não, agora não dá não. Ui! beleza much for bringing my journal. I would hope for your But, um... Look! Show morre sempre da caramba. Vamos, calma. Por onde eu Aqui, aqui, aqui, aqui, E pronto. Deixa eu tentar blindadão. Ainda não. You're that monster hunter. I must some I always I only Então fala, então tchau galera, agradeço é o vídeo e espero no nosso episódio, próximo episódio, de Chuchu Charles.